si je serre les dents, je me tais. Si tu t'arrêtes avant, c'est quelqu'un là. Si tu t'arrêtes avant, c'est quelques notes.